يا نفس إن لم لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ربی بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان لڑکا اپنے والد کے ساتھ میں تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عرب کے قبائل کی قیام گاہوں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے اے بنی فلانا اے بنی فلانا مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ جو پیغام دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں اس کی طرف سے تمام لوگوں کو پہنچا سکوں حضرت ربی فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بینگا اور خوبصورت آدمی تھا جس کی دو زلفیں تھیں ادنی جوڑا پہنے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنی دعوت سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے کہا اے لوگو یہ آدمی تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات و عزا کو اور بنی مالک بن اکیش کے حلیف جنوں کو اپنے گردن سے اتار پینکو جس بدت اور گمراہی کو یہ لایا ہے اسے اختیار کرو اس کی بات پر ہرگز یقین نہ کرو اور نہ اس کی بات مانو اور نہ اس کی بات سنو حضرت ربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان یہ آدمی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ اس کی تردید کرتا ہے میرے والد نے کہا یہ ان کا چچا ہے مدرک سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا جب ہم مینا میں ٹہرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے انہوں نے کہا یہ ایک بے دین آدمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہیں میں نے وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے حضرت حارث بن غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے انہوں نے کہا یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے اور لوگ ان کو تکلیف دے رہے تھے چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بنی عمروں بن مومل کی ایک باندی کو تکلیف پہنچا رہے تھے اس کے بعد حضرت عمر حضرت زنیرا کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے سبب المقام أرفعي هو عصمتي وعروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي صلى عليك الله يا يا مصطفى يا خير كل